Mech sitzen hei fir e Foto aus ongeféier 1950, du stéis well ech war net drop, awer du hues hei geschafft. Kanns du mir erzielen wéis du dozou komm bass fir hei schaffen ze kommen? Majo, wéi ech aus der Schoul komm sinn, ech hat 14 Joer, do doheem ze sëtzen dat war och näischt fir mech, dann ech mäi Papp gefrot ob ech kéint schaffen kommen op Koll, oh huet e gesot, kéints de gär schaffen? Ech hu gesot jo, Ass gutt, huet e gesot. Dann froen ech den Direkter. An hien huet dann den Direkter gefrot. An um 4 Auer, wéi en heem komm ass, huet en zu mäi gesot, Du kanns kommen. Da fänks de déi aner Woch un. Ech sot, Ass gutt. An déi Woch drop sinn ech dann da schaffe komm. An do hu mer hei geschafft bis zwee Joer laang an der Zäit zougemaach ginn. Du si mer op déi aner Leekollen gaangen. An hu mer do ugefall, hei hei war keen keen Dénge méi, keen keng Zukunft méi. Du si mer op op d'Leekoll gaangen, op d'Roumesch do. Du hu mer do virugefuer. Dann hunn ech do geschafft bis bis ech 18 Joer al war. An du sinn ech bei d'Militär gaangen. A wéi ech vum Militär erëmkomme sinn, do hunn ech nach, ech weess net wéi laang, datt ech nach op der Koll gescha, do uewenop geschafft hunn, do koum mäi Papp bei mech, huet zu mär gesot, Rënn, du gees mat mär of ënnenan. Du si mer ënnenan schaffe gaangen an du hunn ech do mat engem anere Mann Steng gelueden an déi Steng déi waren nämlech schwéier, déi waren 100 bis 120 Kilo schwéier an hunn ech alles mat der Hand gelueden ne an du sinn ech och do e bëssen do bliwwen an hu sinn ech fort op Goodyear gaangen, well hei war d'Zukunft net net héich genuch, ech hat net genuch verdéngt hei, du sinn ech op Goodyear schaffe gaang, ech war 5 Joer do. An ech hu misste fortgoen dohannen, eebe well ech Eczema kritt hat un den Hänn. Du ech misste fortgoen, well ech hat dat net verdro. An du sinn ech erëm hir op Kolkom an der 68. An do war ech vun 68 bis 86, also dat heescht bis zougemaach ginn ass, war ech hei op der Koll bliwwen. An hunn ech verstan, elo verstan van dech, datt s du méi ënneraangeschafft hues am Ufank? Kanns du mir d'Verhältnisse, op Verhältnisse, Arbecht, jo, Arbecht, zouweisen, wéi s de geschafft hues do ënne? Kanns du dat mir e béisschen erklären? Wéi, wéi liicht war et do ënne oder schwéier oder wéi hell war et do ënne? Wéi hues du eppes gesinn do ënne? An dat, dat, dat war ënnen a war dach vill méi schwéier wéi, wéi, wéi uewenop. Natierlech, mer hu, mer hu missen de Steng lueden an alles. Mer hunn, ech hat och souguer beim, beim Mineur hunn ech de Gerëscht gelueden, well an den Tunnellen do, ne. An, an dann hunn ech och nach aner Saache gemaach. Ech hunn och, ech sinn nach elo mat enger Maschinn, hunn ech mat, mat enger Maschinn geschafft 14 Joer laang fir Lächer ze bueren, vun dräi, vun. vun 3 Meter 50 déif an déi déi Lächer déi ware gemënzt fir an no déi Lächer déi waren 40 Zentimeter Duerchmiesser an dat dat war gemënzt fir eng Pulli do dran ze dinn fir fir mam Drot ze fueren. Déi Pulli dann ass déi déi déi hung op engem un engem Ding op engem Stäil vun vu 4 Meter laang an deen ass dann all 5 Minutten ass deen ofgedréckt ginn, fir fir ëmmer méi an d'Déift ze kommen. An Wat wat hutt déi dann geméit? jo, dat dat deen Drot, deen huet da deen deen deen huet d'Déiften da gesch all geschnidden do, ne? De Stenglach geschnidden? Jo, d'Stenglach Ah, geschnidden, okay. ne? Ja. Op 3,50 Meter Déift. An dann, wann do fäerdeg war, dann hu se, dann hu se de Fouss geschnidden. Dann hu se vun, vum Pilli bis déi aner Säit, also dat heescht de Fouss geschnidden dann, ne. An dann, wann do fäerdeg war, dann ass den Drot ofgeriicht ginn an da sinn d'Kolle mat, dann hunn déi de Steen ewech geholl do. An deeër Zäit, wou si d'Steng ewech geholl hunn, hunn si erëm op enger aner Plaz erëm een anert Lach gebuert. Dat heescht mir waren, mir haten dräi Lä, dräi Lächer ze bueren. Mir haten een, een an der Mëtt ze bueren, dat ass fir d'éischt gebuert ginn. An dann herno, wa mer da, wann dat Lach fäerdeg war, da si ech entweder op d'lénks Säit gaangen oder op déi riets Säit ee Lach buere gaangen, ne. Dann hu ech déi erëm, dat erëm gebuert A wann dat fäerdeg war, dann hu déi aner Säit misste buere goen. A wann dann déi dräi Lächer gebuert waren do op der Plaz, dann hu ech missen d'Maschinn ofriichten, en vivago setzen an da sinn ech an eng aner Kummer gaangen. An dann alt erëm do virun, alt erëm d'Maschinn opgeriicht an dann ëmmer esou weider opgeriicht. An dann erëm do Lächer gebuert an der Mëtt an hinne bei d'Säit. An dann. An den Lift och scho war dann nit do fir. An den Lift den ass just ofgang bis do an da si mer nach duerch en Tunnel gaangen bis de eng gewëssen Kummer, well d'Kummeren déi war jo eng nieft der aner do gewiescht. An da wa mer lo wa mer loosse soen mer haten en Tunnel vun dat war ongeféier jo 80 Meter laang den Tunnel den Tunnel an do war bei all Kummer ass eng Leeder ofgaang, do hu mer missen d'Leederen ofgoe fir fir erbei se erauszekommen. Ok. Bass du Mëttespaus, bass du dann erop komm, hues du une giess? Jo, mëttes si um hallwer 12 si mer erop komm, dann hu mer giess an dann um 12 Auer hu mer e bësschen ofgehuet an dann hu mer dann do erëm viru geschafft. Ok. An dat schmool, dat schmool war ech dann och dohinne bliwwe wa, wann, wann d'Aarbecht passéiert huet, da sinn ech ënnerwee bliwwen, hunn ech d'Maschinn dréine gedo An iwwert deem hunn ech da meng Schmier giess. An dann ass ech déi Avance alt erëm weider, an dann ass et e bësse méi séier da gaangen. Well ech hunn de Moie verstan, de Allewees ass léikëppelt, ass Männi, ass op d'Stéck Léi bezuelt ginn. Dir sidd op d'Tonnage bezuelt ginn, op d'Gewiicht van de Steng, déi en eropkomm ass. Jo, jo, jo. Ok, ok. Weess du nach ongeféier, wat s du verdéngt hues dann déi Zäit? Ho, déi Zäit? Jo, also ganz am Ufa, ganz am, also déi Joer s', achtzeg erëmmer, siwwenzeg, also looss mech soe Joer siwwenzeg bis, bis un d'Enn, wou, wou zougemaach ginn ass, hunn ech meng 40.000 Frang de Mount verdéngt. 4000 Franken de Mount? Jo. Du bass léiwer ënnerirdesch schaffe gaang wéi däi Papp. Kanns du mir soen, firwat? Ma eben, entweder, also éischtens, d'Waart war vläicht e bësse méi schwéier wéi uewenop, mee et huet ee weider verdéngt, jo. Awer da has de och méi schwéier Konditiounen doënn, looss mer esou virstellen, Fiichtegkeet an Däischternis Jo, et war, et war vill, et war dann vill méi fich, et war vill méi Stëbs ënnenan wéi uewenop. Dat war, jo, dat, dann dat, dat war och dat Déngen, d'Temperatur, déi, déi war ënnenan, lass mol soen, 10, 10 bis 12 Grad gewiescht, ne, an, an, an trotzdeem fiicht gewiescht dann, ne. Jo, do war, do war och Plazen, wann et richteg erof gereent huet. Dann da war eng Kummer, déi war, déi war dann, also ech, ech hunn elo zum Beispill, wa mir elo samschdes heem gaang sinn no, no der Schicht an et huet därmools, därmools geriicht a gereent samschdes a sonndes, da si mir méindes komm, da war déi eng Kummer, dat war d'Kummer 9, déi war dann en hallwe Meter, gutt en hallwe Meter, also e bësse weider vläicht. Voll Waasser ne, ma d'Waasser ass dann wierklech do erof, dat war déi éischt Kummer vun der Schacht, déi do war, déi war dann, déi war da also e gudden hallwe Mee alt weider voll Waasser. Jo jo, wéi hutt Der dann dat Waasser erauskritt? Mat enger Pompel, déi missten do, déi haten dann déi héich Stiwwelen do, dann hu déi missten bis of bei d'Pompel goen, déi ukéieren, dann erëm eropkommen, dann hu se, dann ass déi Pompel do, lass mech soen, bal de ganzen Dag do gelaf, bis bis dat Waasser do fort war. Da hat mir eng Kummer, d'Kummer 9, dat war déi éischt Kummer, wa mir vun vun der Schart erofkomm sinn, dat war déi, d'Kummer 9, dat war déi éischte Kummer. Maja, wann do am Wanter richteg kal war, mir hunn, D'Kand hätt gutt gespuert do an deeër Kummer do, ne? Mee an deenen anere Kummern, do war scho méi, do war mer scho méi geschützt. Wéi, sou am Allgemenge, wéi al sinn et d'Läit hei ginn? O, et sinn der, déi hate, déi hate keng Chance. Et sinn der, wéi Schéieren hat, do sinn der, déi schonn an de 30 Joer haten, déi, déi schonn Acht oder 79? 79 jo. Gesäiste. Jo gutt, dat ass fäin. An du kënns nach reegelméisseg heihinner, ne? Jo, jo, ech komme lo scho 27 Joer hier. Piu. An du méchs och, wa mer lo mol hei sinn, méchs du och Visitten hei? Jo, jo, jo, jo. An ech man dat gär. So René, ech hun dech lo en Wéinche bruecht mat Steng van önne Erdeg. Wat hues de dann, wat ass mat de Steng geschitt? Ma jo, et si véier sou Waggone Steng erop komm, van önnen dann erop komm, an déi sin herno verlouscht gin. Firwat verlouscht gin? Ma jo, 't war e gudde Steen an 't war och e schlechte Steen. De schlechte Steen, dat war vill Knieteren an iergendwéi esou eppes do, ne? Mee do sinn ee verloucht ginn, dann ass de Chef komm, dann huet hien esou, mer haten esou e klenge Säckelche mat Stongen dran an jidderee säin Numm elo drop. Da koum de Chef, dann huet en esou an d'Säckelche gegraff an huet gesot, voilà, hei ass den Nummer 3. Da kommt den den Amchen den Nummer 3 de de hat den huet hie säi Wacker kritt. Op der de gudde Stee war do schrecklech deen, mee en huet e missten huele. Jo. Ma ja, an dann ass erëm en anere gezu ginn, an dann den den Nummer 8. Mä dann ass deen och d'selwecht, dunn huet deen och säi säi Wacker kritt an och op seng Plaz gedréckt kritt. An dann wann d'Stengelalkote verzu waren, dann si se ofgeladen ginn. Dat heescht dann huet den de Jhenisch wéi ech zum Beispill, dann da sinn ech gaangen, hunn ech do waren zwee aner Männer, déi hu mär eng Hand ugepaakt an dann hu mär dann hu mär dat ofgeladen. An dat war eng Steng, Déi waren 100 bis 120 Kilo schwéier. Nun hu se mer déi do op de Réck gedo an hunn ech se hei bis heihinner gedroen an hunn ech se hei laanscht d'Holz gestach, gestallt. An dann, wann ech da fäerdeg ofgelueden hat, dann hunn ech se hei erëm ausgedo an dann hunn ech d'Steng verklengert. Sou, dann hunn ech e Stee geholl, hunn ech An dann hunn ech déi hei geholl, dat geet schonn, an hunn ech e Schnatz mat der, hunn ech mat der Seeën esou e Schnatz vun dräi, véier Millimeter déif an de, an de Stee geschnidden, ne? Ja. A wann ech da fäerdeg war, wann, wann en do geschnidde war, Dann hunn ech meng Wallis geholl. Dann hunn ech meng Wallis geholl, déi an de Schnatz gedank an hunn ech mam Hummer se drop geschlo an dann ass de Steen esou ausernee gaangen, lass gaangen an dann, Dann hun ech déi alleguerten duerch een an eng Reinigung gestallt, an wann ech esou eng 30, 40 Steng esou haat, waren verschidden Gréissten vun Steng, dann hun ech déi verschidden mat rein gestallt an hun ech Säck drop geluecht, gutt naass gemaach, alles, well Steng muss ëmmer naass bleiwen. Wann ech deen gutt nass ass, da kritt en och wéinstens éierbar Lee gemaach domat. A wann ech deen da fir ze soen den ganzen Dag dréche bleift, da rechent ech net méi gutt an da kritt e keng Lee méi dra gemaach. Ok, do hues de elo de Steng gespalten. Wat ass dono mat de Steng geschitt? So. Okay. Hei gesinn ech lauter klein Ah ja. Enkelech kleng Rille schon. Ha? Ja ja dat gëtt dat sinn äh, dat sinn d'Schichten all ginn. Ah, Gutt René, ech hu lo hei eng Plack vun de meeschte kritt. Ja. An ech soll déi dem Annie ginn. Ja. Bass du dat? Ja. Ja, okay. Ah Annie, ech gesinn déi Plack hei. Ech fannen déi net schéin fir op en Daach ze leeën. Nee, mol net, nee. Nee, nee. Wat huet de Männi da mant geméit mat déi Plack? Jo, ech hu se gezeechent. Wéi hues de dat da geméit? Dat hunn ech dann hei eng Schabloun hei geholl. Jo. An hunn ech déi, déi Lee geholl an hunn ech dat, déi Schabloun dropgesat. An hunn ech gezeechent, ne? An ech déi erëm do dohinner geluecht an hunn ech nach eng aner Fra Blumm geholl, Bléi geholl. An all do virun an hunn ech d'Schabloun erëm opgeluecht, an erëm gezeechent, voilà. Sou, an dann herno. Wann ech dann, wann ech se no eng 50 Lee geschnidden, geteegent hat, dann hunn ech se geschnidden. Ok. Kanns du mir dat weisen, wéi dat gaang ass? Jo, jo. Ok René, du hues elo déi Placken do gezeechent mat de Schabloun. Jo, jo. Wat hunns du duerno mat de Placken meet? A ben, dann huel ech eng an da gëtt déi geschnidden. Ja. Lass mech soen, ënne Eedes, hä? Jo. Kanns du äis wäise wéi mer hei, wéi se hei fréier hei geschafft hunn, hei ënne Eedes? Wat fir Maschinne hu se benotzt? Jo, se haten do zwou, esou eng Buermaschinn. Dann hu se déi geholl, dat ass do, jo. Ech kann dat net. Dann huet et d'Heien hunn se hei an e puer, dann huet, dann hu se e Lach gebuert do, ne? Ja. An dat war zum Beispill, wa se elo e Block geschlo, e Block geschloen hunn, dann hu se, dann hu se dräi Lächer musse bueren, eent hei zum Beispill, Esou, an dann eent do an dann een drëtt hei. An dann ier der, déi waren dann 20 Zentimeter déif gebuert. An dann hu se an do weggeholl, dann hu se an all Lach hu se ee weg dragestach an hu se mat der Schlo hu se dann déi déi Wecken do ageschloen. Bis de Steg sech gespléckt huet. An et huet ebe laang missen do klappen, well de Steen dee war awer dee Moment 3 Meter 50 grouss, ne, déif. An dann huet e misste klappen, bis de Steen dann dee Moment gespléckt war. An da wann de Steen gespléckt war, Dann hu se e Lach an d'Säit vum Block gebuert an hu se e Kabel, en décke Kabel hu se dann duerch de, duerch dat Lach do gemaach an hu se mam, mam, mam Treuil hu se dat dann eriwwer gezunn. Ah okay. An dann ass dee Block. Also en eng ënnert déi aner esou gestallt an hu se an do, an hu se an do mat der mat der Malice hu se dann do esou esou geklappt un mam mam mat der Schlo esou drop d'Malice geklappt, bis de Steen da lass gaangen ass. Ja. An dann, wann en dann et geriicht hat, dann ass deen opgeluede ginn an dann ass deen op ee Waggon gestallt, ge ge geluecht ginn. An dann herno, wann, wann dee Waggon dann, wann déi, déi zwee Bléck dann een, een op deen aneren dann muss, da misst e leeën, dann fléischt den ee, den éischten, an den zweeten ass och dann op, mam Panneau opgehuewen an deen op deen zweet, op den éischte geluecht. An dann, wann, wann deen da geluede war, Wéi war et dann hei? Ech ka mer dat virstellen, ech soll deen Loftdrock hu mer do gewise. War vill Koméidi ënner? O jo, zimmlech, jo. Da war de Lofthummer an da war et, schmol haten se den, de Buerhummer an dann hate mer d'Tuppmaschinn nach dobäi, dat huet och de ganzen Dag do huet do och do getuppt an dat war, dat huet keen deen anere verstannen hat, wat dee gesot huet do, ne. Wéi, wéi hues de da mat deenen anere geschwat ënner? Du hues mer d'Zeechen. Jo, Ok, do war ech dann awer och frou wann d'Feier um et war owes, he? Dat op scho, jo. Dat war dann well dann konnt ech mer ni méi beweegen do owes wann een heem gaangen ass. Mëttelwäile si mer um Heim beim Bild gelandet, wéi ech hei fréie geschafft hu wéi de René dat lo erkläert hutt, wéi de Meeschter geschafft hutt, wéi de Männi do geschafft hutt. A dofir wëll ech de René Merci soe fir déi Explikatiounen. Merci René, bonne Chance mat de Rest van de Visite a vläicht bis en aner Kéier. Äddi!